Szia, én Nyári Sára vagyok, Bajáról jöttem, és három hete csinálom a Csakra programot otthon, illetve második alkalommal voltam itt Csakra órán, és fantasztikusan érzem magam. Nekem sok izületi gyulladásom gerincsérben van, illetve a gyulladás, az izületi gyulladás az még nem annyira diagnosztizált, de nem is akarom, mert egy olyan úton indultam el, amely szerintem ezt meg fogja oldani. És nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek ajánlom, hogy ide eljöjjön, lássa meg a lehetőséget. Fantasztikus, köszönöm még egyszer.